Сайн мэцхан уу? Нэгдүгээр сувагдлээд дархлаа судлаач Цэрэн Хөөмж хар хүнцэг ээлж дугаар үзэгч та бүхэнд хүрч байна. За бид өмнөх дугаартаа за тархалтын 3 дугаар дугаар алгын дагийнхаа дугаарыг бэлтгэж байна. Өмнөх дугаартаа бид за сахарын диабет одоо тархалтанд яаж нөлөөлдгийг, яагаад тархалт юм бэ гэдэг талаар үзэгчтэй мэдээлэл хүргэсэн. За энэ удаа зүрх судасны өвчин тархалтанд хэрхэн нөлөөлдөг, за зүрх өвтгөр яагаад хүний биеийн жин нэмэгддэг вэ гэсэн мэдээллийг үзэгчтэй хүргэнэ. За уламжлалсаар бид мэдээллийнхаа эхэнд дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас сүүлийн үед гаргасан мэдээллийг үзэгчдэд хүргэдэг. Өдрийн төргийн эмчээ. За энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Гэрэлтэй бас гав багштай бас энэ өдрийн мэндийг хүргэе. А нийт үзэгчдэд бас энэ хаврын сайхан өдрийн мэндийг хүргэе. За эндтэй хавар гэж 100 болоод багш шүү дээ. За баярлалаа. Тэгэхээр э, бид өмнөх дугаартаа сүрийн өвчний мэдээллийг хүргэсэн За одоо ч гэсэн яг олон улсад одоо эрүүл мэндийн байгууллагад анхаарлын төвд хിവэр байгаад байна. Сүүлийн үед дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас сүрээ өвчний эсрэг гаргасан за эмчилгээний тухайд ямархуу мэдээлэл байна. Яг дөрөвчэн ярианы үргэлжил болж ах шиг байна. Тэгээд үндсэн сэдв маань ч гэсэн тархалт үргэлжлэл явахаас өөр аргагүй хөргийн хэмжээнээс нархалтай сэдв байгаа. Тэгээд дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын Гебрейсүсийн ихтгэл гарлаа топорглоз гэдэг юмыг авчилцлээ. Тэр шин пресс релиз гэхэр чинь хэдэн хүн тэр удирдлагынхаа нэгэн захирлууд ороод тэрийг онлайн нар бол онлайнаар шууд бол шууд хурал хийгээл тавьсан илтгэлийн дэш нэгдсэн утасны байгууллагууд яваад байдсан шүү дээ. Тэрийг тайлбарлаж хэлчихсэн. Тэгээд тэр илтгэл нь хамгийн сүүлийн илтгэл туберкулезраас туберкулез гэдэг манай сүрье туберкулом гэдэг нар англиар туберкулез гэдэг юм шиг Орсоч төмөр плазаас өөрөөр яриад тийм байлээ. Чахгаач гэж хэлчихэд богорок тийм байл орсон. Сонин нэртэй. Тэгээ энэ өвчний талаар тодорхой шийдвэр гарч байгаа болтой байна. Нэгдсэн үндэсний байгууллага шуурхай тэр Гебрээс гэсэн илтгэлийг хүлээж аваад тэгээд урдчилсан шийдэл гаргажээ. За энэ ямар шийдэл гаргасан гэхээр энэ ер нь дэлхийд даяар энэ сүрээг асуудал бол нацтай асуудал болоод хөрчлээ энэ шинэ пандеми гэж. Тэгэхээр шинэ пандемик гэхэрч одоо нөгөө цар тахалч одоо ковид цар тахал гэдэг байсан бол одоо сүрээ цар тахал гэж яригдах нь л дээ. Тэр нь энэ их сэтгэл санаа хүмүүсийн сэтгэл санаанд их нөлөөлж байгаа юм асуудал болчиход байгаа юм шүү дээ. Тэгээ ерөөсөө тэр туберкулез гэдэг чинь юу юм бэ гэхээр чинь микобактери шүү дээ. Манайхан микобактери гэж ярьдаг. Тэгээ чухал микро микобактери гэдэг нь юу юм бэ гэдэг ойлголт байт юм уу? Тэр микобактери л нэг төрөл тэгэл энэ сүрэгийн бактери чинь микобактери дотроос маш олон янзын бактери дотроос сугарч гарч ирэл мэдээлгээд ярьж гарчиж байгаа. 10.8 сая хүн өвдөж байгаа гэж хэлдэг. Цаашаа давшгүй болох шин чанартай тийм байдал руу орчлоо. Ингээ яриад байгаа учраас энэ чинь бүхний анхаарлыг татчлаа. Тэгээд нэгдсэн үсний байгууллагууд ямар ямар тогтоол шийдвэр гарах юм байгаа зөв өнөөдрийн байдлаар бол тэрийг авчилцаад урдчилсан тийм шийдэл гаргачаа За энэ юу вэ гэхээр тэр э, Гебрейсийн ихтгэл нэг нэр өгсөн байна тэр флаг флагшип гэсэн байх юм. Флагшип гэдгийг нь одоо тайлбар тал бичиг нэ тэр юмнуудаас ирээд олсонгүй яг юу гэсэн утгатай юм бэ гэдэг. Оросд флагманский шийдвэр флагманский санаачлах гэж ичсэн байлээ тэгээ. Флагманский гэдэг үг гэж би сайн мэдэхгүй байлээ. Дээж нь нэг юм ингээ онцгойлон авчилцж маш өндөр хэмжээнд шуурхаа авчилцж байгаа юм нэг флагман гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол онцгой онцгой тийм урд байгаагүй тийм онцгой санаачлал гэсэн маягаар хилээд байх шиг байна. Би ерөнхий дутгаар нь тэгэл ойлгочлоо. Тэг юугаар нь онцгой байна гэхээр чинь сүрэгийн микробактери, сүрэгийн бактерийг устгах гэсэн байна шүү дээ. Энэ бол маш том амбицтай. Үнэхээр л урд нь тэр сүрэг устгах гэж ярьж байгаагүй тийм л аахгүй. Тэр энэ утгаар нь тэгж байгаа юм болоо Эсвэл их онцгой байдлаар хилцэн гэдгээр нь ингээд байна уу? Ямар ямар ч л байсан flagship flagship санаачлаг гэдгээр ингээд нэрлэгчлээ. За ямар шийдэл урьдчилан шийдэл гарвал бол улс орнуудын ерөнхийлөгч хариуцсан чинь шууд. Ерөөсө олон тава юм байхгүй шууд утгаараа ерөнхийлөгч хариуцнаа л гэж. Тэгэхээр манай Монголын ерөнхийлөгч хариуцсан нь шүү дээ. Монгол улсын ерөнхийлөгч энэ асуудлыг Тэгээ нэгэнт энэ асуудлыг ингээ ярьчихсан болохоор яагаад цаашдаа ерөнхийлөгчтэй яаж холбогдох вэ гэдэг механизм бас хэлчихлээ. Тэгээ энэ хугацааг нь бас найшлуулчихлаа. Тэгэхээр үлэндийн байгууллагын э, мэдээллээр бол тэр үүсгэл санаачлаг гэдгээр 30 он гэж хэлсэн. 27 он бол өчлөө нааш 3 жилдтэй. 27 он гэхэд устгах нэгч бүрклээ зүг. Сүрэг. Тэгээ энэ айлтар том програмуудгаар нь айлтар том тогтоолгаар нь ойлгомжтой асуудал. Гэхдээ энэ тогтоолын үзэлснээр 9 сард 3 том хурал хийх юм байна. Нэгдсэн үндэсний байгууллагыг л яриад байна. Нэгдсэн үндэсний байгууллага нөгөө 5 5 том байгууллага чинь нийлж байгаа санаачлаа. Тэгээ нэгдсэн үндэсний байгууллага төр 3 том нээлттэй хурал хийх юм байна. За энэ ямар хурал хийх вэ гэхээр нэгдүгээрт сайд нарын төвшөнд их юм байна. Яг л мэдээж эрүүл мэндийн сайд. Тэгэр босод орнд бол нийгмийн асуудал хариуцсан сайд гэж байдаг шүү дээ. Манайд ямар тэрийг хэн хариуцсан гэдэггүй. Тэр сайд нар ийм сайд нарын хэмжээнд юу зөвлөгөө хийх юм байна. 9 сард. 20 дугаарт ерөнхийлөгч нарын зөвлөгөө шууд хийх. Тэгэ ч асуух гэсэн байхгүй. Энэ хугацаанд одоо та нар эхлэлч юу байна? Юу хийв? Юу амжуулчаад байв гэдгийг сонсох юм байл шууд түрүүнд нэг сонссон шүү дээ. Өөр нэг асуудлаар яг тэр шиг сонссон юм билэ. Тэгээ 3 дугаарх том зөвлөлөг нь тэр нөгөө э, програм хариуцж байгаа таван том байгууллага энэ нэгдсэн төгөлтийг хэлцгээд л. Тэгэхээр аль улс ямар арга хэмжээ ав, юу хий, юу хийсэнгүй вэ гэдгийг сонссон гэсэн. За энэтэй холбогдуулаад энэ яагаад ийм өндөр хэмжээнд гарчаа гэхээр төвтөглийн цэх нь микобактери доороос гарч ирсэн тэр туберкуломын өөрийнх нь бактери их хэцүү ихтэй гарчиж байгаа шүү дээ. Энэ чинь бид нар хүндрэлтэн ингээ хувьсаж өгчээд байгаад бактери, ням бактери, вирус чинь бас өөрөө эволюцд ороод бас хөгжөөд байна шүү дээ. Тэгэхээр тэр ямар вирус гараад ирвэ гэсэн чинь энэ эмийн зүйлс вакцин энэ тэр юм. Ажихгүй тийм төсвөлтэй гэсэн тийм маш өндөр резистенцтэй гэсэн үг. Резистенцэд ч эсэргүүцэх чадварчтэй. Тэгэхээр тэр юм чинь тэр э, юм чинь тэр хүндрэлтний авч байгаа энэ арга хэмжээг бол маш хүчтэй эсэргүүцэх тийм хэмжээд очсон тийм актер байна. Актер өвчин шүү дээ бактериологи гэж. Тэгэхээр энэ бол онцгой байдлын яригдах нь ойлгомжтой. Тэгээд дэлхийг хамарч 10.5 сая, 6 сая хүн одоо руу өвтчээд байгаа нь цаашаа тавшингүй чанартай байгаа. Тэгээд болох нь хэцүү. Тэгээд хамгийн аймаар нь энэч төр талаар угаасаа эн чинь эмээр эм тариагаар эмчилэгдэнэ гэдэг устгадна гэдэг ийм онолтой тэр концепц отоохондоо хүчтэй хэр байгаа. Гэтэл тэр нь байхгүй байгаа байхгүй. Гартаар итгэх байхгүй байгаа шүү дээ. Вакцины авахгүй байгаа. Тэгэхээр энийг бол маш аргалтай вакцины гаргахыг дэлхийн том том ирмэн даалгацсан байна. За хоёр гарга хэмжээний нэгтгэн төр цохоо байгуулалтын гарга хэмжээ ерөнхийлөгчийн төвшөнд яригдах төрчин боллоо гэдэг ил за хоёрдугаар тэр юу вакцины гаргах. Тэгээ пероральны вакцин гэж яриад байгаа. Пероральны вакцин гэдэг би ойлгож байна л да. Чи нөгөө мөрлөө тарьдаг вакцин биш зүгээр жижигхан юм гэсэн. Тэгэл хамаараа залгаал болоо. Ганцхан удаа залхахад л тэгэл нөгөө нэг манайхан тоолт гэдэг үлээ төлөвлөлт гэж юм лөө тэр юм шиг л вакцин шиг л тэл насан туршдаа тэр туберкулез би юм тусахгүй болох тийм хэмжээний виральны вакцин гаргаа гэв. Ингэсэн гэсэн үг шүү дээ. Тэгсэл ийм юм байгаад ш ийм юм төлөвлөсөн ийм юм үж гарт нь байраа болоод ийм том том юм ярьж ш тэрээс таамаагүй төлөвлөн энэ өндөр хэмжээнд ярина гэж байхгүй. Тэр вакцин бол технологи юмнууд нь гарцсан байгаа, үйлдвэрлэхэд бэлэн болсон байгаа л гэсэн үг гэж би хувьдаа тэгж ойлгож байна. Энэ бол мэдээж зэрэг яг нөгөө ковидын вакцины шиг тийм л арга хэмжээ авахтна хүүхдүүдийн цэтгээс нэхлээл тарина, хүчээр тарина, чинь хартыг гэдэг нэг юм гарч байгаа шээ. Хартыг гэдэг чинь үндсэн ойл шүү дээ. Дэлхийн хэмжээнд мөрдөх үндсэн ойл. Тэгэхээр заавал тэрийг мөрдөж тарьж таарна. Ийм асуудал ингээ эхлэх нэ. Ер нь эхэлчлээ л дээ. За дараагийн арга хэмжээ санхүү сангуугийн хувьд өгнө гэж штэ мөнгө. Одоо манайхан тэр нөгөө нийгмийн сайд нь эдэм эрүүл мэндийн сайд нь засгийн газартайгаа оруулаад асуудлыг Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас сууринтлэлчэд мондог доктор ирсэн байна шүү дээ манай. Азар эмэмийн зүйлсээр нэрчсэн. Тэрүүн тагаа нялт ажиллаа засгийн газар ингээд одоо л хөөцөлдөх хэрэгтэй ш тэр мөнгийг асар их мөнгө орж ирэх нь ойлгомжтой. Яагаад гэвэл дэлхийн дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага ер нь үндсэн програм бол тэр хаа олон хүн амтай газар гэдгийг эддээ чирэг анхаарна. Тэгтээ 100 мянган хүн дотор хичнээн хэмжээний сүрье байна гэдгийг бас анхаарнгийн хэлэлцэн байгаа шүү дээ. Сүүлийн ярианд хэлэлцсэн. Хэлсэн байгаа. Тэгтээ зэрэг засгийн газрын төсөв хэмжээд яригдахгүй нэгэн үндэсний байгууллагаас мөнгө орж ирэх нэ. Артам энэ дээр бас хатуу ялтай байх. Байхaltaа яг хаширсан артам шүү дээ. Түрүү нэгэн үндэсний байгууллагаас орж ирсэн чинээ өчтөч нэг алга болцсон шүү дээ. Одоо бол дахиж тэхгүй л гэдэг гэж ингэж ойлгочаа. За дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага болоод нэгдсэн үндэсний байгууллага байгуулгыг пресс релиз талаар бол авч тань юм. Бид өмнөх дугаард сүрээ өвчний мэдээллийг хүргэхдээ за сүрээгээр өвчлөх систем бол дийлэнхийг за э, тамхины хэрэглээ өндөртэй иргэд эзлэх одоо магадлалтай энэ өвчлөлд өртөх магадлалтай гэсэн мэдээллийг өгчээсэн. Тийм ээ тэгэхээр Манайд бол сүрээгийн голомт гэж бас хэлж болох байх. Ягаад тэгэхээр тамхины хэрэглээ өндөр, дээрээс нь залуучууд бол одоо электрон тамхиг ол ихээр татдаг болсон. Тэгэхээр энэ тал дээр одоо яг сүрээд голчлон өртөх магадaltaй хүмүүсийн талаар та бас нэг товчхон мэдээлэл өгөөч. Эцэн аа тийм штэ чи бэлэн нөхцөл үүсгөр нь бэлэн байж гаш манай ч одоо дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын шин жагсаалтыг ерөөс ярихгүй байгаа штэ манай эрүүл мэндийн байгууллага Гэтэл тэр шинэ жагсаалтан дээр манай 3-т орсон гэж байна. Гэхдээ тэрээс тэгэл тас нуужж байгаа байхгүй. Гэхдээ тэрийг ардуунд үнэн байдлаар нь хилжлээ хэвээр. Тэгэхээр 100 мянган хүн тутамд ноогдох туберкулем буюу сүрэгийн байдал бол манайх айргийн 5-д явдгаас 5 дугаарт явдгаас 3 дугаарт орсон юм чинь. Эч асуудал шүү дээ. Эч анхаарлын төвд орчих гэсэн байхгүй юу? Тэгэхээр энийг яриад үннээ хэлээд гэхдээ темпог л зарлаад байт юм байлээ. Төсөв авахын тулд. Гэхдээ энэ үнэн бодтой байгаа юм аа зарлах хэрэгтэй шүү. Хүмүүс анхаар гэж микробактери шүү. Тэгэхээр микробактеритэй чинь дэмцэх арга юу вэ? Ий вэ? Ингээ микробактери бол ингээ тархмал байл гэсэн үг баггүй манай орн. Тэр дотроос чинь цэсвэрье гэж гараад иймэрхүү юм байгаа гэж ингэж үдчихэд хоёрдугаар сүрье бол манайд бол эрсдэл суур амьсгалтай газар амьсгалын замаараа орчирдаг болохоор агаар туслахын замаар орж ирдэг болохоор улирлийн чанартай энэ өвчлөлтөд цог ороод ирж байна. Тэгээ энэ юу чинь микробактериотроос гарчирсан тэр нөгөө хувьсаадгаа гэдэг ба шүү дээ. Хувьсаадгаа юм нь ч одоо бас тодорхой биш ш. Шинэ ухааны үндсэн концепц нь гараагүй. Тэгээ ямар юмтай нийлэгччихв. Чи нийлэгдсэн болоод тэр элдв хангай эм тариа вакцины дэсвэртэй гэж тодорхойлчихж байгаа байхгүй. Уг нь бол урд нь тэгж дэсвэртэй гэдэг энэ өгвөл хэрэглэгддэггүй байсан resistance гэдэг юм хэрэглэгддэггүй байсан resistant гэдэг чинь би одоо resistance гэдэг оюутан байхдаа санаж байгаа бид нар чинь супермаркет гэх нэг аймаг шалгалт өгдөг монголчууд ороод монголчууд өчл гараад ирдэг орсууд унцдаг тийм л том михэл гэдэг манай багш байсан юм. Тэгэл ингээд монголчууд бол багш маань энэ далимд сонирхолтой юм чинь а яг монголчууд хичээл хийдгээ гадуур их тэнгээ сахлын удмуутай Гэхдээ сопромат өгчдөг хүмүүс байгаамаа гэж манай багш монголчуудыг өмөрөөлд гэдэг байсан. Монголчууд үнэхээр сопромат өгчл гараад ирдэг байсан. 100 гаруй хүүхэд потокороо ороход 5 хүн өгсөн байхад 4 нь монгол хүүхэд л байдаг байсан. Тэр зэр сопромат гэдгээс ингээд ойлгоход эсэргүүцэл гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр чи эрдэстэйц металл эрдэстэйц гэж хичээлчил тэр сопромат аахгүй. Тэгтэл тэр бактери, микробактерийн тэр сүрийн бактери чинь тэр эрдэстэнц нь их байгаа байхгүй маш хүчтэй ямар ч юмд нөлөөлөгдөхгүй тэгэхээр энэ чинь аюул шүү дээ аюул тэгээ ихний гуравт орцсон юм чи тэгэхээр энэ дээр бол манай монголчууд онцгой анхаарах хэрэгтэй хаа гэж ингэж ойлгож байна за ингээ үндсэн сэдвүүрээ орхоод гэрлээ За тэгээ өнөөдөр бидний ярих үндсэн сэдэв бол зүрх судасны өвчин за яагаад тархалтанд нөлөөлт юм бэ гэсэн сэдэв байгаа. Тэр Манайд бол бас дийлэнх зөнгөлөх өвчнүүдийн тоонд бол зүрх судасны өвчлөл ордог. Энэ нь бас эргээд бидний нөгөө таргалалт өмнө нь ярьсан үндсэн сэдвтэй бол холбоотой болоо авчиж байгаа. Тэгэхээр ер нь энэ зүрх судасны өвчин яагаад таргалтанд нөлөөлдгийг энэ талаар та бас эхлээд нэг товчхон ойлголтыг үзэх хэрэгтэй байхгүй юу? За тэгэхээр энэ зүрх судасны өвчин гэдэг чинь батлаг өвчин биш л дээ бас системийн өвчин болоо явдаг. Яг зүрх нь өөрөө батгинез нь тэр зүрхэн дээрээ байдаг учраас чинь зүрх судасны зүрх нь зүрх э, судас гэдэг батлаг өвчин шигсэн удаад манай инженер өөр эрхтнүүдийн development нь илүү ярина. Тэгтэл чи системийн өвчин болоо явждаг юм л байна л да. Коронар систем гэл том систем ээж зүрх дотор байдаг систем. Тэгэл тэр чинь бусад эрхтэнтэйгээ өөртөө холбоотой, хэлхтэй холбоотой тэгж биеийн чиртэй холбоотой ганц ганц зүйл байхгүй. Дэлхийд энэ харгалалтаас болж чинь хам бөгөөд дам шинжгээ явчихж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр хоёрдугаар антом гэдэг одоо энэ сүүлийн 20 жилд айлтар ярьж шít патологийн патантом гэдэг одоо манай инженерийн ингээд судлаад яваад байгаа энэ антом гэж патантом гэдэг патологийн антом. Аа гэтэл одоо хоёрдугаар Антон гэдэг ингээ яригдсан манай хувь мэдэхгүй л байгаа. Энийг миний амнаас л анх сонсож байгаа л гэж ойлгож байна. Яг түл хэж ярьдгүй байна. Түл дээр хоёрдугаар антом нь юу юм гэ систем антом. Системээр нь авч үздэг. Би антом гэж одоо энэ мөр гэлийн хичээл мөрний чинь э, ясын нэг юм ч үзэн төрөлжтсөн болчин гин миологууд үзэн нейроин мэдрэлийн неврологууд үзэн ингээ тус тус нь хүний ганц мөрийг тус тус мэдэн э, тийш салгаа аваа явчихдаг байхгүй. Гэтэл систем антомпер чи мөр чинь мөрөнд байгаа бүх системийг мэдчих хэвээр. Энэ антом гэдэг. Тэгэхээр систем антом гэхээр систем антом талаас нь тэр 20 дугаар антом талаас талаас бол тархалтаас болж зүрхсэний үйл ажиллагаа зүрх модчих гэдэг үйл систем антом яриа юм чинь. Яагаад? Яагаад би зүгээр товчхон энэ э, гарц технологийн хэлээ л да таргаллаа. Норм хэмжээнээс хэтрээ явчлаа. Одоо ч нэг таргалтыг чинь норм хэмжээ гэхэр чи хэдэн норм хэмжээнүүд байгаа даа шүү дээ. Тэр нэг хуучин манай уламжлалт жирсэн норм хэмжээ өндрийн өндөртэй харьцуулдаг. Тэтэн сантиметр, метртэй сантиметр бол ойролцоогоор тэтэн килограммаас хэтэрч болохгүй гэдэг гэлцдэг. Одоо бол их өөр болсон шүү дээ. Тэр чинь бас нэлээд хоцрогдсон жишээ болоо явцсан хэмжээр. Одоо бол тэр нэг килкаллороо хийчнэ би ярьж л байсан да тэр түрүүнд. Олж авсан килкаллороо хэр амжилттай эргүүлж тааж энерги юм бол энерги зарцуулдаг хэр хийж яана гэдгээр э, энергийн баланс дотоод энергийн баланс баланс гэдгээр ингээд баланслж байх хэрэгтэй. Тэгээ олж авсан л бол зарцуулаад дахиад олж аваад дахиад зарцуулаад ингээд яваад байх хэрэгтэй. Тэгэх юм бол таргалт байхгүй, таргалт үүсэхгүй. Ийм л юм болчихдог шээ. Тэгээд тэрцээ нөгөө харьцааны баланс гэсэн байна. Өөрөөр хэлбэл эцсийн хоолн дотор би ярьсан шүү дээ. Олон төрлийн компонентууд байж байгаа. Тэр компонентууд ч тус тустай өөрөө харьцаадаг. Тус тустай өөрөө норм хэв хэмжээтэй байгаа байхгүй юу? Зарим нь бол хэв хэмжээгүй зүгээр ер нь ахих ичиг яах ч зарим нь ерөөсө хэтрүүлж идэж болохгүй юмнууд сайдаг байхгүй. Жишээлбэл энэ бол нөөр сус. Нөөр сус тэр идэтлээ хэмжээтэй шүү энийг ч хэтрүүлж болтгүй л байгаа. Хэтрүүлэх юм бол нөгөө дотоод харьцаа нь өөрчлөгдөөл тэгээл нөгөө тархалт чи яадаг. Зөндөө их хэмжээгээр ингээ хамаагүй идсэн байлаач гэсэн хэрвээ тэр идэж байгаа юм доторх компонентууд нь за яг ингээд нэг нэгч хэтрүүлчихгүй нэг тутаачихгүй идээд яваад байдаг хүмүүс бол ерөөс тархахгүй байгаа шүү. Чи идэлэх идэлэх яагаад тархалтгүй юм бэ? зөндөл ийм асуулт гардаг штеп нийгэм дотор. Чи ерөөсөө юу ч идэхгүй л яваад харагдах юм. Тэгэхээр наад би чинь хаашаа яваад байна гэж ийм асуулт гардаг. Энд ч тэгэхээр тэр идэж байгаа юм дотор ч учир явдал их байна. За таргалтын хувьд бол нэг иймэрхүү хоёр юм төрүүч яриад тэр самслаа хэл чинь. За таргалцсан хойно явах вэ гэдэг л асуудал их хэцүү болчиход байгаа шүү. Тэгэхээр таргал тарах таргалалтынхаа учиршлагыг л өөрөө олоод авах хэрэгтэй л дээ хормоны тарга байна уу? Целлюлит. Аа, нүрс усны тарга байна уу? Үзээ. Хөдөлгөөний тарга байна уу? Харин аа энэ ерөөсөө ингээд өөр шалтгаан, автоиммуны шалтгаан байна уу? Нүүр галбар алдагддаг гэдэг чинь шүү дээ. Галбар гэж зөнтэй ярьсан. Тэгээд энэ юмнууд чинь дандаа учир шалтгаан ардаа ардталтай байж идэг. Тэрийг олоод мэдчих хэрэгтэй л өөрөө. Тэгэл гаргалтайгаа тэмцсэн шүү дээ. Хэрвээ тэрийг учрыг нь олцвол юм гаргалт бол нээр хэцүү зүйл биш л юм байна лээ. Биш юм байна л. За жишээлбэл одоо зүрх судас гэдэг аваад үзэхдээ зүрх судас дотор таргал дараа хүний хамгийн их хилэл гэмтдэг хамгийн их өвчлөдөг өвчин бол зүрх судас. За өөхлөн өөхлөлтийн дарга байж гэн нүүрс устай холбоотой. Метаболизм гэдэг аянда ярин дараагийн яриагаар нөгөө илэгний өөхлөлттэй холбоо Тэгэхээр эн чинь бүх эрэгтэй өгөлдөж дотоод бүх эрэгтэй. Өө гэхээр л тэр нэг үзээ харин тэрүүгээр л ингээд таргалаад байгаа юм биш дотор зөндөө л таргалдаг байхгүй дотор өөх хураад нүрс ус хураачдаг байхгүй метаболизм хон гаргаал хоноор одоос үзэлтэй тарган хон гаргахад зүрхний сэлж зүрхний өгцөгний өөх гидсний өөх ямар их өөхтэй гарч ирдэг үлээ зарим дарга ханаас чи идэх юм олддгүй шүү дээ. Гэхдээ эн чинь л байхгүй юу? Тэгээ эргээд яг тэр өөхтэй чи холбоотой одоо ухаантай прекардик чинь тэр э, өнгөлцгний өөх цуцаараа л тэндээсээ өрөвсөл ахаар прекардик болчихчих. Тэгэл пак штэ. Прекардик бол осолтой өвч өөхөлттэй өвч. Дотор өөх байж нь зүрхэн дотор чи өөхтэй штэ. Коронарий систем алдагдана. Миокард штэ. Тэгэл зүрх рүү нөлөөлсөн бас бусад өвчнөр манай энэ кардиологууд бүгд тэнийг өстө нэг зүгээр сайхан хэлэндээ тэгэл брандикард гээл гэж тахикард энэ ч бүгдээр хөлийн эрсдэлтэй өвчнүүд шүү дээ. Зүрх шүү дээ. Зүрх судас. Судас өөрөө хөглөдөг. За энийг би диабет дээр бас нэг хэлэх гээд цаг олдоогүй энийг зөв далимд нийлчих. Яг саалгч наалдан чанартай Учираас судасны хаан дээр дотор хаан дээр очиж наалтдаг байхгүй сахар дүр сусчтай заавчна. Тэгээ наалтчтай дээр зэрэг тэр цаашаа урсаж явдаггүй цусны эргэл тэр гардаггүй тэр үн дээр байгаад байдаг байхгүй. Бөөр тэгээ судасны хаан дээр цаваа шиг наалтчдаг түргэн цаваа шиг. Тэгэл тэр чинь ингээл судасны хаан дээр наалтцсан юм чинь ингээд тойрч наалдаад кольцоо үүсдэг. Энэ кольцоо ч ингээл дээр нь ирж дахиж наалдаал ингээл зузаараар зузаараар кольцоо ч дотроо аних тал руугаа яваа л байдаг байхгүй. Тэгэл ганц өдөр амьж апоплекс гэдэг. Тэгээ апоплекстээ уун чинь 3 минут л пак гэж байна. 3 минут нь төрби ирэх үү. Тэгэл энэ чинь шөр явчихад байна тэлбаа тэрлэж. Яг тэр шиг тэр юун дээр чинь сахар дээр чи их гайтай. Өөх очтна алдаад байдаг. Өөх чи өөрөө эд эсдэн штэ. Тэр эдэс нь очиж тэр сахарн дээрээ очноо л да. Тэгээ ингээд аниад ингээд аниад ингээд ингээд тэгээд нээлтэн судс чинь бас хатууруулах нөгөө чинь нүр сус учраас тэгээ нээлттэй хатуурах нь бол арай өөр нэртэй атроматоза гэдэг. Тархинд голдуу яв. Дунд артерт голдуу явчихдаг. Жижиг артерт явчихдаг. Бага артер гэж ярьдаг лээ манай. Тэгээ тэн дээр явагддаг учраас тархинд цусаар алдчихад байдаг. А нөгөөдөл нь болохоор шигдээс өгчээд байдаг. Айл айл нь аюултай, айл айл нь үгүй зүйл. Тэгэхээр чинь энэ өөхлөл даргалт ямар аюултай байна вэ гэдгийг энэнхүү хоёр жишээс ингээд ойлгочих болно л та. Тэгээ өөр бас зүрхний өвчнүүд үүсгдэг тийм нүүд байжээ. Өөхлөлтөөс гадна дотор өөхлөлтөөс гадна тэр чинь нөгөө судасны ханы чинь өөрийнх нь тэр чи дээрээс удирдлагатай тэр ургал мэдрэлийн системээр удирдж яадаг перисталтик гэдэг юм байж байгаа байхгүй юу? Сепатик парасепатик сепатик парасепатик гэдэг. Тэр цусыг шах шахаж байж байдаг ноцоос гэсэн. Тэр ноцоосных нь хин хэмжээ алдагдаад тэгэл ингээл шахах 50 шахах 52 энэ хоёр өмнөч хэм алдагдчихдаг байхгүй. Тэнгүүд л зүрхний хэм алдагдаад гэлдэг. Аритмия гэж ярьдаг штэ манайх мэдэх хүн ерөөсөө баг. Тэгээ зүрхний хэм алдагдах чи автомын өвч шүү. Тэгэл пакштай. За энэ өвчнийг үүсгэн өөр нэг айхтар өвч байгаа. Манай бүх ер нь зүрх судас ярьж байгаа бүх хүн ярьдیں۔ Энэ юу вэ гэж. Энэ бол савлах, даралт савлах. Гипертензем гэж. Гипертензем гэдэг битэд ярьжсэн тийм ээ. Гипертензем гэдэг бодгор санаж авах. Гипертензээ чи өвчин штэ чи юу? Айхтар өвчин байхгүй. Яг бол ингээд пак пак пак пак пак пак гэдэг одоо стресс стресс даралт өгч явах ёстой. Энэ юм чинь пак гэж алга урчдаг дараа нь пак гэж орж ирдэг. Тэгэхээр энэ хоёрын чи хооронд алдагдчихдаг байхгүй. Тэгвэл зэрэг л нөгөө даралт чи савлдаг. Дөнгө сая 30 минутын өмнө хинчэг нэг байсан чинь цагийн дараа хинчэг шал өөр болсон байна. Тэгэхээр дээшээ доошо савлдаг энэ бол аюултай шүү дээ. Гипертензээ гэдэг. Гипертенз гэдэг нь. Тэгээ энэ юмнуудыг чи юу үсгэж байна вэ? Энэ бүхэн цааш нэгэ тоочод зөрөгсснээс өндөө юм надаа. Энэ юмнуудыг чи таргалалт үсгэж. Таргалалт. Таргалалт л үсгэж хаал. Тэгээ таргалалт чи гормон хураал, хураас нь таргалалт байна. Өөхлөлт байна. Дээр нь пив Энэ шараа хэргийг одоо унсан юм хүн дээр шараа хэрэг гэж гарч ирэх юм зэрэг гайтай ундаа. Тэгээ энэ шараа хэргийн гай хаана байна гэвэл тэр орцны арилга тэгээ эсгэл эсгэлтэнд байна. Урваар бол дандаа хөлтөө. Урвааргүйгээр шараа хэрэг гэж гарна байхгүй тэр нь эсгэл гэсэн байхгүй. Эсэлт оо Coca-Cola шиг эсэгдэг. А эсэгдэг бодис нь өөрөө өөрөө аюултай бодис байдаг. Нөгөө нэг юм нь этанол. Этанолын талаар би ярьжлаасан та хүүхдийн сарапд бас этанол орцсон гэдэг нь шүү дээ. Антифриз гээл ярьжсэн. Этанол орцсон. Тэр энэ этанол яад вэ хөөсрүүлдэг баг. Хортой байд шүү дээ этанол чинь. Шаталт өгдөг процесс аахгүй. Эцэг этанол чинь нэмлэгээс бэрч шүү дээ. Нэмлэгээс одоо би ингээл гал гаргах нөгөө термотерапи хийж гал гаргах хэрэгтэй байна. Этанол ашигладаг шүү дээ. Яг тэр этанолоос чинь өчөөхөн дооз орцсон байдаг. Тэгээ тэр чинь шаталт үүсгэдэг байхгүй дөрөв. Тэгээ хөөсөрдөг. Тэгээд тэр юм чинь шараа гэх юм. Кока-кола гэх юм. Газтай ундаа гэж ярьж байгаа тэр хөөсрөөд сэрхээ алуулчих чав биш. Хөөсөрчөд хөөс нь байгаад байдаг. Кока-кола шараа яг хоёр шүү дээ Тэр чинь л итэн тэр чинь нөгөө хорт байдсан байгаа байхгүй. Тэр чинь очиод тэр чинь л хамгийн аюултай юм чинь. Тэр тэгээ шараа яригч яагаад таргалуулдаг вэ? Тэр тэр байж шүү дээ. Тэр яагаад таргалуулдаг вэ? Тэр шараа яригт бургаалтай нийлчгээрээ тэр бодис хүний цусаар дамжаад биеэр дамжаад хүний биеинд байгаа тэр өөхийг гадагшлуулахгүй барьж байдаг торн сүлжээ байдаг гэж би түрүүний яран дээр хэлчихсэн та. Тэгээ тэр торон гоё торон ялгсан сүлжээ тэр өөх нь барьж идэг юм. Таслаачдаг. Шатаачдаг байхгүй. Дана. Тэгээ тэр нь ингээд шатчихаар ингээд хэмжээ хазгаар авахгүй явж тийм байгаа зү. Тэгэл хүн чинь ингээд таргалаад ирэхээр эргээд турж болдгоо учир утгаанд. Хичнээн гоё зүтгэл гараад турлаа гэхэд нэг торон сүлжээ байхгүй болсон учраас унжчихдаг. Тийм л утга учиртай зүйл байна. За нэг иймэрхүү байна. За баярлалаа бид энэ дагийн дугаараас энэ төрөд өндөрлөе цаг ханд өгсөн байна. Тэгэхээр энэ удаа бид за зүрх судасны өвчин тархалтанд яагаад нөлөөлт юм бэ гэсэн сэдвээр үзэгчтэй мэдээлэл өгүүлээ. Тэгэхээр ер нь бол зүрх судасны өвчлөлтэй хүмүүс бол за бүх төрлийн газтай ундаа чихэрлэг зүйл за тэр дундаа шар аринаас бол ер нь холхон байхад гингүй гэдэг зүйлийг бас эмчи маань мэдээлэлээс үзэгч та бүхэн олж авсан бахаа гэж бодож байна. Тэгэхээр дараагийн дугаарт бид бас яг тархалтын сэдвийг өргөнлөшүүлээд үзэгчтэй мэдээлэл хүргэнэ. За тэгээд үзэгч та бүхэн гарч байгаа яг энэ нэвтрүүлгийн доор бас өөрсдийнхөө санал хүсэлтийг бичээд асууж тодруулахыг хүсэн зүйлсээ бас бичиж үлдээгээрэй гэж хэлэхээр ингээд өнөөдөр бас цаг цаг орон мэдээлсэн юмш баярлалаа. За баярлалаа. Тэгээд энэ таргалтын тухай сэдвүүд цаашаа явна. Одоо дараагийнхаа бас бүр сонирхолтой сэдв орж ирнэ нь бол элэг өөхлөлт. Манай маш их Монголд. Элэг өөхлөлт цаашаа Дэлгэний хорт амтар хувьсгэн, дэлгэний цороо зөсгөн, мохаштай хоёрдугаар амтом гэл ингээд л ярилаа өнөөдөр. Тэр биш л хоёрдугаар өвчин болоод ингээд цааш дамжиж дамжиж степ рүү ороо явчихдаг. Ийм л өвчнөд шүү дээ. За баярлалаа та. Thank you